Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay tuan-tuan, video kali ni uh, Saya nak tunjukkan uh, Cara-cara uh, yang Patut kita tahu untuk supply power Ke LED strip Dan controller Okey, uh, controller yang saya gunakan masih controller yang sama SP107E dan uh, eh, LED yang saya gunakan WS2812B yang ini 60 LED per meter dan gulungan ini ada 5 meter dan ini 30 LED per meter dan 5 meter juga. So ini ada 300 LED dan ini adalah 150 LED. So total adalah 450 LED dan 450 LED yang masih boleh dikawal oleh SP107E yang mana controller ni maksimum dia 960 LED dan untuk contoh kali ni saya sambungkan uh, 60 LED dan 30 LED per meter ni untuk mendapatkan LED yang lebih panjang dan sambungan yang sekarang saya guna sambungan yang seperti video yang saya buat sebelum ini saya supply power daripada adapter ke controller dahulu dan daripada controller supply power ke LED strip dan LED strip ni bersambung dengan LED strip yang kedua ah, okay, so power tu daripada controller dan ke LED strip ni ada satu power source saja melalui daripada controller sehingga ke LED strip yang ini saya set mode mode LED strip biasa ah, di dalam apps So saya nak tunjukkan juga macam uh, apa kesan kalau kita tinggikan kecerahan atau brightness dalam apps. So sekarang ni untuk mode yang ini colorful mode uh, kita tarik brightness tinggi pun okey so tuan-tuan boleh nampak dia punya brightness lebih tinggi dan di sini lebih brightness lagi tinggi uh, daripada yang hujung ini hujung yang 450 yang ke 450 dia sebenarnya brightness dia kurang sikit daripada brightness yang awal Okey, kita, tunjuk contoh kalau kita buat single color, solid color, merah so merah sini lebih cerah daripada merah sini hijau tak nampak sangat, biru tak nampak dia akan lebih ketara jika kita set putih ha, ini putih, kat sini pun dah lost power dia okay. ha, so power putih ni maknanya kita RGB on sekali so dia akan jadi white tapi dia akan uh, menjadi lebih konsisten kalau kita kurangkan cerahan dia so maksudnya kita distribute power tu sama so kita tak consume power terlalu tinggi so LED strip ni boleh dapatkan hasil putih yang sama kalau kita turunkan kecerahan so macam mana kalau kita nak dapatkan kecerahan yang lebih dan LED e yang banyak So macam kita nak dapat konsisten color semua LED um, Supaya nak elakkan daripada tadi power loss tadi Color pun dia tak berapa stable Okay Okay yang ini Kalau tuan-tuan perasan Kalau yang tuan pernah beli LED strip uh, Satu roll Tuan akan nampak Okey ni yang permulaan. Okey ni permulaan controller. Controller masuk ke LED strip dan LED strip ni dia ada bagi 5 wire. Okey ni LED strip 3 pin tu dan extra 2 wire. So kat sini lah peranan sebenarnya untuk 2 wire ni kita boleh supply power additional power untuk mana-mana extra wire yang dapat ada LED strip ni dia akan uh, dia wire ni dia ada di awal LED strip dan di ujung LED strip dan untuk yang 30 pun sama dia ada di awal LED strip dan di hujung pun ada so bila masa yang kita boleh guna saya akan tunjukkan ok untuk case tadi ataupun yang putih ataupun kita set putih ataupun kita set colour tuan-tuan akan nampak sini lebih malap eh, lebih cerah dan kat sini lebih malap ini disebabkan oleh copper efficiency ataupun uh, kecekapan, kemantapan uh, saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu tapi di efficiency copper power untuk reach sehingga hujung LED power tu maknanya power tu start daripada sini dia pergi ke LED dia akan mula berasuh-asuh-asuh kurang-kurang-kurang-kurang-kurang dan menyebabkan LED yang hujung ni dia boleh jadi malap power tu tak cukup sampai tak sampai secukupnya ke hujung so kalau untuk projek yang lebih ah, tuan-tuan nak buat projek yang menggunakan LED yang lebih panjang power supply mainkan peranan penting satu power supply mesti tinggi watt dia okey uh, ah, mesti ada calculation macam mana kita nak kira bukan pakai single uh, single power kita kena multiple uh, kita kena guna multiple power so untuk kita dapat supply ke semua LED yang ada yang banyak yang kita nak kawal okey untuk case yang ini macam mana kita nak improve okey saya tunjukkan kalau kita tinggikan lagi sikit brightness okey sampai sini ini baru 30%. So 30% saja dia dah start malap daripada uh, untuk uh, 60 LED. So macam mana kita nak improve? Okay, yang saya tunjukkan sekarang uh, single LED, uh, single supply. Okay, supply ni pun dah agak panas, so dia dah consume power yang tinggi. Okay, saya dah uh, prepare wire ni awal. So ini LED yang power start daripada sini yang di sini okay, saya gunakan uh, quick clip ni untuk buat sambungan Okay. So kita ambil hujung yang awal untuk LED 30 tu kita nak tengok apa dia punya perbezaan kita jump power tu daripada sini kita supply juga di sini okay. so daripada situ kita boleh nampak cerahannya agak stable okay, kita dah supply kedua kita supply di ke sini eh, dan kita supply ke sini uh, so ini adalah tujuan LED strip ni bagi dua extra wire untuk kita supply additional power ke LED strip so sekarang kita dah boleh dapat uh, agak stable color so kalau kita tukar juga try tukar mode so model color dia lebih konsisten dan uh, RGB ok white pun putih ok ini baru 30% um, uh, brightness ok cuba kita naikkan sikit lagi sehingga 50% ok dia masih boleh lagi uh, 60% 60% Okey, 60% kat sini dia dah kekuningan sehingga kekuningan uh, ini mungkin ada kaitan dengan 30 watt 5 watt ni tidak mencukupi untuk supply sehingga 450 mungkin kita kena perlu pakai ah, uh, 10 M Ini 6 M 10 M ataupun 20 M dan ke atas uh, ah, okay. Okay. So untuk kurangkan beban power supply saya kurangkan brightness dia. Okey, saya mainkan dia dalam colorful. Okey. So untuk ini kalau kita menggunakan lebih 5 meter, 10 meter kita perlu supply setiap 5 meter dengan satu power supply. Itu saya punya uh, suggestion. Supaya untuk setiap 5 meter tu dapat uh, power yang uh, stable. Okey. Cara bagaimana kita tak perlu power controller daripada awal ini so dia bergantung kepada um, project layout LED uh, masing-masing lah so ini saya tunjukkan option cara lain untuk kita powerkan LED dan controller Okay, saya matikan controller dulu putuskan okay, saya putuskan yang ini juga Okay, um, saya ada satu lagi uh, female jack ni Sekarang ni saya nak sambung power um, Okay, saya ambil dulu contoh dekat awal dulu lah. Okay, ni awal LED Controller dia bersambung, uh, wire dia bersambung pada controller dan controller belakang tak ada power. Okey, saya sambungkan um, power menggunakan quick plug ni dan positif ke positif, negatif ke negatif balik. Okey, so saya power direct LED daripada sini. Okay, so cara macam ni pun boleh. Maksudnya kita supply kita supply power daripada adapter ke dua wire LED extra tu dan controller di power daripada sini. Ha, sebelum ni controller ni supply power tapi sekarang ni controller ni menerima power daripada sini. So ini pun boleh dijadikan uh, sambungan untuk uh, hidupkan LED strip WS2812 okay, yang ini wire extra yang mana mana-mana wire extra yang yang lain pun boleh okay, so saya buat contoh juga untuk kita sambungkan yang bahagian hujung belakang sekali power okay. Okay, ni eh. Okay, ni LED yang 4 ke 450 ni belakang dia ok dan saya sambungkan saya sambungkan dengan quick charge ni eh quick cable quick quick plug ni saya power up pun boleh kita supply power daripada belakang LED sekali belakang sekali control di depan pun boleh ha, so itu pun, ha, ini kelebihan dia maknanya power tu direct ke LED dahulu ha, sampai ke controller mungkin kemudian lah ini uh, bagi saya sambungan ni lebih baik sebab kita tak melalui controller untuk power ke LED sebab LED consume power yang lebih dan boleh menghasilkan haba so controller uh, boleh mengelakkan controller cepat dan mendapat cepat daripada kerosakan sebab haba panas so yang ini kelebihan kalau buat sambungan macam ni power terus ke LED dan uh, masa sama power tersebut powerkan juga controller so controller boleh di, berada di mana-mana tak semestinya melalui uh, adapter bergantung kepada Uh, projek ataupun layout LED yang uh, tuan-tuan nak set up Okay, um, setakat ini saja tuan-tuan uh, video kali ini uh, saya harap video yang saya buat ni bermanfaat untuk tuan-tuan yang mana nak set up uh, projek yang menggunakan controller ni dan controller sebagai mana-mana controller dan menggunakan addressable eh, LED tak semestinya WS2812 konsepnya yang sama so power kena tahu consume power berapa so macam mana kita nak distribute power yang stable uh, yang itu penting untuk mendapatkan uh, result color yang konsisten saya harap uh, perkongsian saya ni uh, bermanfaat dan saya harap uh, kalau boleh uh, support saya dengan subscribe channel saya InsyaAllah saya boleh buat video-video yang seterusnya seumpama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.